Nakakaabala nga eh, yung mga NPC, di ko makausap <laughs> agad. Gusto mo yan. Trinity. Ay, mo mo, nag-KBM, may dala ko Serena pa yun. Permanent na yan. Magiging pet mo. Hindi, dalawa. Oy, yung sniper ha, ah, malakas. Trinity. Dalawang assassin. Ayun. Ay, na naman yung assassin. Hindi, kilala ko. Wag daw. Sniper lang tayo. Nako, sikat talaga si Drag ah. <laughs> oh. Kala mo ba, hindi ko ito? Uh, Ano na natin? Ano nga yun? Pwede na natin banatan yung pare. 800k din buhay eh, pero patay natin itong ano. 90 pesos? Sniper. Masaka yung sniper kasi, kaya di pwedeng ano yun, pabayaan. Yeah. Paano mo ulit yung assassin, hindi pwedeng iwanan yan. 9k lang attack niya. Ano? Yung assassin. Eh ano ko na lang, cross diver ko na lang. Oh, yung kill. Dinala ko sa'yo. Yeah. Wow, Ang dami yung slime sa akin, putain. ina. Wala si push. Sige, Battle of Christian. Malalambot eh. Tapos yung sniper para hindi makaporma. Wala na ma-ob yun eh. Patay! Ay, sniper lang. Yun lang masakit, yung sniper. Gusto mong may pagsabahin sa akin. Tokol akong sniper to. Cold ah. green sniper, ano yun yung pare? Oo, sige. Ayan na. Ah. No, cold green sniper. Yung mga Ay, titira si Baggy. Ah, ano? May... Diba? Yung LK tsaka ano? Assassin. Balikan mo na ako si Baggy. Kasabi. Tapos meron pang pare. Ano na? Huwag ka sa range ng sniper. Masakit yan. Saan sandali. Tumatakbo muna ako. Sige, nakabili kaya sa Balikan natin siya. Ang sakit. Ano nga pare? Na- Na-slide ako. Ano Ngayon isi ano? Patay ka. Yung sniper, huwag niyo pababayaan. Hold ko muna yung sniper. Oo, hold mo lang. All it is is Battle of Quiz lang talaga, hindi nababawasan yung ano eh, yung pare. Kapunat yan, kakilala ko yan eh. Manila, pare. dati mo bang kagid yan? Opo, sir. Makunat talaga yan. Ma... ma, ma Mukon yung Murphy niyan. Ah, naka todo ata yung Murphy niya? Oo, todo yan. Tier 3. <laughs> At Eh di, an- Tinatira ako ng sniper nila. eh di ano, points na lang. Points na lang habulin natin. Oo, Botag lang ang iba. Kaya yung assassin tsaka itong... Sige, points na lang. Hindi kaya. Mauna. Hindi na. kaya. Kanyan, Murphy yan. Nag-focus sa Murphy yan eh. Adik sa PvP. Kaya assassin na sa akin. Adik sa PvP. Kagid mo ba dati yan, Drag? <laughs> Opo. Panalo tayo. <laughs> ah, kaya pala. Sige, points na lang. Buntik na. Hindi naman tayo pa sa atin. Contact na lang natin si Baggy. Oo, oh, protect na lang, protect. Habang oh, protect. yung sniper. Magkapat. In fairness, masakit talaga yung sniper nila. Assassin oh. ka. Ayos nga masakit. Sabi yung sniper natin eh. Depend lang sila eh. Oh, ito, patay natin na ito. Pagod eh. mag-isa. Ito, assassin oh. Kung nag-aasing oh. mo, huli, huli mo jawa, patay na yun. Oh, nandiyan yung sniper, nakatabi nyo na. Ito, ito tayo. Sniper. Ay, yun nga, oh, sniper nga ako. Oh. Assassin ulit, oh. Assassin, eh. Sniper. Ayan, ilalabit natin yung ano, si, si Sabuha lang. Siguro, ay, paikot-ikotin mo sa fountain. Kami na bahala sumunod sa'yo. Ikaw talaga ginaugos ko. Patay si Drag X. Ayan, kaya bulan. Oo, oh, punta ako, punta ako sa kanya, punta ako sa kanya. Kapag ka ng ano, na sniper ha? Ah. Magkapatid kasi to eh, yung assassin tsaka yung kantare. Hmm. So, iisang utak na yung tumatakbo dyan. So, lang sa focus natin yung sniper nila, masakit. Oo, oh, masakit yan. Tara, ano, dalawa tayo, Jess. Wala, nasa akin na nga yung tutli eh. Sandalihan na flinch yung ano, yung skill ko sa pesos yan. Bakit? Eh, nasa akin na. Oh. Ako, kumukuha na lang din sila ng points. Sniper lang, sniper. Wala yung tinatarget ng sniper. Huwag kayo mag-fight. Ayun, pinoprotect na ng Paano pare. Ano si Rimuro? Mabawi si Rimuro. Di mo mabawi tayo, Rimuro. Rimuro, di ka makabawi sa akin. Laban kami, nililig kami. <laughs> Ay, sakit. Sakit mo yung sniper, oh. Ito. ina targetin yun. Si, ano. Kaya ina-targetin ano ng sniper. Bukuha na rin. Si Kaya patalo sa points. O malayo. Ah, kalayo pala tayo. Oy, talo tayo sa points. Laging ngayon namamatay sa atin, oh. Oo, oh, dito nga, na ako dito. Pina-farm kayo. Sniper. Sniper lang hmm. tayo. Effect man lang yung sniper. Wala naman damage yung iba eh. Ayan, nababawasan na yung pare. Open slime muna. Palit yan ng one heal. Kaya mas masakit yung heal. Ay, namatay na yung pare. Oh. Mamatay yung pare. Pare mo na. Oo, oh, pare, pare nga, pare nga. Na nagpalit na ng Load out. Nasaan yung pare? Ayun, mamatay na. Amin, nasa amin, nasa amin, nasa amin. Titirahin ko rin yun, nasa amin. Ako lang ano ah. Patay na lang. Nice, nice Yun, one, nice patay na. Kulit mo. Nagpalit ng loadout yun. Limang ball. Tahil. Nag-pure end siguro. Nag-ano? Nag-anong loadout yun? Nag-pure end. So, pure end. <laughs> ah, nag-pure end. Ayun, di, di mapatay yung kwan? Yung DPS. Yeah. Dalawa na to. Full moon. Oh. High level yung isang ano, sniper. Genki, penetration type. Masakit yan. Wow, masakit. Masakit yung Alit lang pwede. mo pare. Just, Hold lang. pwede na natin patayin agad. Pag nakadikit sa wizard yan, hindi kaya yun. Oo, sige. Dito lang ako sa likod ha. Ay, tingnan mo lang, tingnan mo. Ito yung ano. Pinabanatan ako ng ano. Or kung pare na stun. Ito. Wala pa tayo. Wala si Drag. Wait, na-hold ako ng whiz. Get ng snipe. Hold nga ako. Sandali lang ha, ah. na-hold ako ng whiz. Sige Pats, patay na yung Pats. Whiz naman, Whiz. Mga magugulit. Oo. Oh, okay na. Pang wizard ano? na namin. White smith, manggugulo lang yan. Ito yung platform. Ito ano yung Antoine. Um, yan lang ulit. Basta wag lang tayo matrap doon sa dalawang wizard, Byron. Oo, oh, naistan niyo pare. Just Nakaiwalay, nakaiwalay. Hala, si Drag. Oo, oh, ipot ng awat na malayo ito. Eh. Pero sa sabi ko. Ah, oh, bantay yung pa, yung isang pa, wizard sa. Ito, pinopros lang ako, ano? Yan, sige, banata mo. Uli, uli. Wala ako, no? Wala kasi yan, sige. Bakit? Nakabalik sila sa minsan. Wala, wala lahat niya yung project kaya ano. Sige, pro diver lang ginagawa tapos binabasag naman niya eh. Hala. Baka kayo. Ito tayo na. Nakapit na ako yung sniper mo. nakahabol sa akin. Sino yun? Sabi, nakabantay sa akin tong kwan. Research. Hit ng wish. Love, mabawi sila. Wait ha, na-hold ako ng wish. Hindi, wala na naman silang pare. Hindi na pare, pinakain. Ano Grabe yung mga yan, no? Pero binabasag lang. Oo. Hindi sila nagkakasundo eh. Binabasag yung kapatid nila Hindi siguro nagkakaintindihan. Galing sana yung lineup nila. Ganda nung ano eh. Nakahold ng yung Hirap lead eh. talaga eh. yun. Nabasag din. <laughs> Nabasag nila. eh. Marunong manghold yung wish, no? <laughs> Feel ko hindi sila nag ano, nag-uusap. Stimulus? Medyo masakit Kailan... yung sinks nila ah. Sila race on. Mm. Guild nila si race on. Ah, mas sinabi green to ah. Guild merch na yan, yung ano. Masakit yung mga kalaban ah. Si ano to? Okay, si ano? Si... Ito si Abby. Ito si Abby yung healer. Tension X. Naalala mo pa yan, Joseph? Oo. Oh. Yung Abby. Yan nga, neither. Nakakakit. Sinabi sa akin ni Will Green siya. Lalambot ah. Kaya nga eh. Oh, nakikita ah, yung barrier. Maunod na yung paling nila. Hindi pa sa gilid. Hindi ko eh. na try eh. Wala sila wizard na yun. Ang ano mo, kayo ano mo bumari ah. Standard buhay ng standard ko eh. Ah, Ayun, parang pare. Ayun, pare. Dito yung pare sa akin. Ano ba gamit? Ano yung pare, no? Alos patay na lahat. Basta hindi lang siya makapag-resto. Ano ba? Akin, pare. Sige, nakaslow yan. Spam ba lalasing dyan, ha? Hmm, nagamit yung Murphy. Siya na natitira, iba lang pa. Okay. Okay. Na pala. Napasok na kami. Saraba ulo nyo. Snake sumugod. Hindi pa nag-hide. Oh, na, eh. Hindi nag-hide, no? Mm. Nakapag-hide na yung person mo. Sa, ako da, agad, ako agad pinarget. Hala, patay si Sinong agad? Napatay si Drag X. Ako kanina. Ako agad ko. Ako? Ako. Tinulungan ako. Thank you, Sniper. Roll up na lang yun. Wala akong bounce. Pinot nung pare, impact. Huwag mo muna pilitin yung pare kung hindi kaya eh. kaya. Hindi lang sa pangalaan mo, napanood mo. Di ko nakita si Drug X. Pwede nyo nang bawasan yung pare. Ito na, pati pare na ako. Oh. Hindi, hindi sila makapag ano, malayo yung sniper eh. Pinanta ko doon sa dulo. Basta hindi lang makapag-skill yung pare. Ayun, gusto ko sa pare. Wala, di ba ako pare? Eh, pwede na yung pare. Ako? Hmm, lambot na eh. Patay na yan. Oo, patay na yan. Ano. Okay na yan. Ano, lamon. Saan ka punta, lamon. girl? Ito ka. Lamon. Lamon. pala si Drag. Wait, <laughs> sorry. sorry, Drag. Hinahabol ko din yung pare para ma-silent ko. Sayang, nakapag-record talaga. Ayan, sige. So, patayin ulit yung mga dapat patayin. Ayan. Nasa Mario, nasa Mario. Ah. nice game, TY, nice game. Thank you, thank you. Nice game. TY, TY.